nna a ah, o na gakala mo go maswe duty ga wa latlhega tota eh, ema fa fa kae wa feta fa thabang gone fa ee ah, o na ga bokabelo ah, kabelo ee tšome be go teng ke bina gone ga ba nkutlwe sentle thabang ke rile o eme gale oh okay tota nkisa ka ene maduti ko lapeng thabang my house ga o ntrustem no ko re o lebega o tsesho gore wa kae no ke wine e o ntshetseng e tsa distratanyana tse di tlhakatlhakanyatse em gone fa ee ke flapping go nice ne a le ba humitlheng mabeauty mm papa sala gore ke ile santsane le minister ministera papa ga go isa formal minister ye batho gompieko o retireang rena white plus ya gagwe e huge blind 75 by 75 kilometers mola ga se mo go teng plus ke a go bolelela ke naga ah, ah, ah. e le gore ke marago hela e le gore o buisa kae leina la gagwe he ga la ruta ka mapalamente ko primary ka boa fetsa social studies ya rra ija no o seka wa rra baby o sharp sharp baby Hey, man! Hey, on Hey, on Hey! Hela! Kanto ka ne ke go folosa teng kgantela la se kwa ga lona. Kae kwa? Teng go ne ke go folosa teng fale. tshwenyeditswana ga o a re date ya gago e mobile ndropile gakale why ah, ke batla gore a ntse e serious ke motsitse e serious house o re ke ko ga lona nako nngwe e tla nna kwa ga mme basadi tsholefetso ga e tlhabise ditlhong o botse setlhopha sa botswane eleven ga rena beauty ke kone gore aum ga se plot 6205 ke one mme fela ka re a rena beauty le sa go tshameka kana bona go kwalwe 6025 ye kwala thank you rra thank you modimo wa a two minutes wa ga thabang ke matsatsi a le mararo ga e ka ba lla ke na go e tshwara ja nonsense kare ga e ka ba ba lla ga ke na go e tshwara hello so o di bone di-rose baby di-rose yes babes aa o di romeletse kae kwa ga lona beauty ah, ah. lapa ka e thabang o sa itse ko lapeng ah, kante go loga a kgatlhele ke go dropa teng ga se kwa ga lona no mm, of course ke ko lapeng mm, ko re direction a teng e tirikinyana tlhe thabang so ke ne ke akanya gore o tla latlhega ao baby mme kana delivery man a re o diritse filo etse what ka bongwe di tselwe ke madi ore gongwe di resefilwe ke garden boy kana monne o tlinang phulu yo he kapo kapo gongwe di re se filwe ke monna a lekatane kana ene mme o chaisitse phakela okay no o shapo ne tla ke dirano ka bonako shapo bye bye yes go tla buisetsa mo oh. marapo mo manong a one eri hmm? eri eri hey gompieno re itšhinne ra ja dijo tse di monate ke ikadima mosese wa lekgabela gabela wa bogologolo ah. Oh, no, I'm not jealous. You are, your English is also improved. You know, Bunky, let's do this you are going to do what mary is doing and mary is doing what you are doing ah. if you are sleeping 24 hours mary is going to sleep 24 hours hey. i need work to be done O promo oti lwe. Ma Maria, Maria. Uri montira gwe. Ma- Maria, ma Maria uri montira gwe. Mr. Bangi aba aba promote gwe. Aba promote. Tsa tsa tsa tsa o. O ikentshe letsatsi. Le ditole tsa ntsadi o di metsa, tsa ntsadi o go tshela. Are ma e le gore ya kae kae banki wa wa i. Wa wa wa. nyarex nyaa ga go re sepela ka tota ka na go tlhagile leso ga gona gore go khatweng awae ga go re sepe okay ao lela boraro o siame ee nyarex ke motwela ke mmolelela gore nyame re utla re neela la boraro hello Hello? Mary, hello? Hello? He, hello? Ba, ye, la o itse Rex tot. Na ha rwa ntsa mix, o rata go tshameka di game yana ka nna. Ke tla go tlhaba ka mokwanyo wa ka tshamekela mo go nna. Tsenya 26. Tsenya 26. O tswa tshameka ka nna di game. Wa ke tse gore ke bua go temang. Tsenya 26 no ke batla go bua le motho. Ke batla go tloga re tsenya 26 man ke tla go raka mokwanyo. Ke bua go te Rex ngwanyana kwa. Tsenya 26. Hey! Hello? ke lapile ke go tlhela ke tladitse metsi mo dikopung a nna ke mothale mongwe fela a o tlhara banke ke a go kopa ke nyodule tlhara o nole metsi o nole metsi ka ka nine o nole metsi ka first twelve o nole metsi ka one o batla le ka two gape ke nna ke go siele ee ee gomo kana se motobetsong fo go gompelang teng jaaka nka rong kgomo yo go siame rempa ke itsheleontseitholea o ntse boya go morago o ntse ditholeana o ntse dithola ka ntse ditholeana ke go leseo tse dingwe ntlong ijo he tata bankirra o raya gore ke reng jaanong ke ntse ke fraifa gomo ke ntse ke fraifa utlwa ke ntse ke fraifa ke go leseo tswa kwa ntle o tla go tsenya leswe mo ntlong ee bo okomele okomela bula okomele foo moruti o kwa bona se tlhale sele ke one sitiri room ya gago tsa mo go nna fela koo le go baakanye hela e se e biatla ra change le goka le goka mareng ya ikutlwetse yo a demotion promotion demotion You see, he is doing very hard job. Now, it seems that he was underpaid. He was underpaid. You understand me? Ultra. He was underpaid. Now I should pay him more. How, how, how, much is Shh, How, much? backup vocalist wanted for a local musician admissions for free F R E E huh? in capital letters. Baka se botso tsi. Hey! Itse go opela beauty ba ta go imbara se o ikhathuna pele ga. Hey! practice makes perfect my dear ga be ke go batla seruna mo neela go fixa soprano yaka ikgatlhe ka nna fela lo die in only two weeks eh ke ya go ona little one in two weeks o tla bo o mpatla autograph wena he mme a moruki ke batla mm, diathaya di le five eh, tsa mathata le a re motho mapula o tsena e kereke banki mapula hmm. ah, irang ka kereke ga mapula ke batla go itse gore o tsena ya metsi kana ya pholoso ah, o na dikgang mere o na dikgang tsa ga tsone re di utlweng makgwa a ga gone a o ba maefe e le gore tota ga o bone gore tota ela botshelo ba ba thabele bontsi yang o ra gore ga o bone ela gore ba ka tswa ba tshela botshelo bo ntseng jang o bona go siamela ga ba tshelang ka teng nkireng ya lona kireng o e lone ke tla ireng ya lona ka botselobone mesedisi o ba o phekileng a o bone bense e ba tsamayng ka yone o bone mesedisi bense o ba tsamayng ka one o phekileng ko ga bone ko ile o tlile mapulare a rekile motho ka re o montšha e le gore o raya gore kgwedi ile kana hela go na le motho o ka nnang le benseo he motho o kana hela o ntseng jalo na o kile a bona gore o botona bokae le mo keraseng ya teng o a thama ka nto wena wena wena o irang ka khuma batho wa next door o irang ai o ka mme e le gore irang ka khuma batho wa next door o tshela ba gompieno ga ba siame batho ba ikhumisa ka ba ka ditlhare ba ithumisa ba ikhumisa ka ditlhare ga o itse yaanong di dirang tsone di- ela kana go raya gore kana ga e le gore ba na le ditokolosi di tla go re tshwenya ga ba sa diye dijo di tla go nna di re tshwenye re tla tsela jang tokolosi tokolosi jealous down mosadi wa utlwa le wena gore voice ame e tswa beyond diafram diafram e bonkong diafram yago kana ka ropela ka nko e semolong little one ke se opedi ka matsalo hm? ke se opedi ka matsalo fa mpona ke lefa ke fana ka senye medie hm? ke se opedi sa tata se ipone sone die mistress wa rona ko primary o mpoleletse gore ga boopela o jenyelolea o ga yona go isa go a tlhama ga boso so thoka seipone go bona gore gana la meno basadi meno sopedi sa tlhotlha ga sopela ga senke meno so ke checkame gore a ga a tswenang ke mathata any any na masebeta any any kana ke to ikomantsha motho makemela ke ikemela hela mma go ema ka dinao le gone mo ntung ya batho mere e direle ya tlelelako o se ka goga setilo bone o se ka kgobola dithaele ee hai mary nna re o iretse nna teng ee mmapula kana o tsala yang sebela jala ka itlhelela ke itshelela te wena o ntebeletse a ka nkomang tsa o itshelele tlhemo ga o ntebilaela yana tsa kgona go itshelela be ke go tshelela tsa ga o roroma yana tshelatle ga o apeela teko ga lone tsa sefo ke tiretse mathata tshela tlhamma aa jaaka lengwe tlo o tshware ka selo tshela Ke dilo tse le di tlwaetsetse. Modimo wa me. Ha. Ha go kgona go gotletsa mogala legala hela o le tshwarana. Gompieno a go tla ntapisa. Tota o romisiwa keng? Tshela. Tshela mma, tshela mosadi. a o kilo a etela kereke ya makgwa a gago kereke a ebile ba tsena kereke ga balega ke ene o ka tswang ka tsone hai batho ba la ba tsene kereke bale e le gore ba rapela eng ga ba sa rapele modimo ke batho hela le gale ga ke itse gore a ke batho ba thapelo medimo ya disetwa ao maria o kgotse a kere wa itse nna kopi ya gago e ntshulaeletsa dijo wa itse ke ga go le mo ebile o ntse o tswa pelo rex o tla sotlwa ke lefatshe ke a go bolelela beauty ah, ah. no basadi ko gore rex ga kgone go lemoga gore huwe mang o mang wena o mang o mang wena o mang the superstar huh? celebrity commander nice action o bua ka ga ene motho gago jaanong tota gone mme madi a rente wa isitse ke ke rekela two taxi le weke ka one weke le two taxi o ka reka dilo tse di sena mosola ka madi a rente e considera e le investment investment ee ke tlhokana le weke le two taxi eo go wina di-auditions tsa kgantele ngwanse ke wina ke nna superstar wena o nna tsana ya superstar ra dirobanyane o go teng rex e nna landlord ya superstar everybody is happy yaanong re a go irang ga rex a le maore ga o ise o nne superstar e o seka wara ke phiri go mo matholwane he ra dirabanyana ke tla mo tshwarisa maloba le mabane fela he storynyana ke bare o tla se dimela now you excuse dear ke tlhokana le space se sotlhe fela go na le auditione tse dingwe tsa go bina le gore die ga o itse seopedi sa tlhaka se itse le go atlase he hela mapula o tseng foo e ntle ne a ko mpolelele ka gore mosadi wa lelare ga a bereke monna o phandane yole o tsaya kae madi a koloi ela mma mr mogorosi ke mohumi auta ga se ka ditshamo go ene di bolaya motho o humile khumo e tshosang ee o latlhilwe ke tlhware motho ke yone e dirang khumo e tshosang eo wa itse batho ba dira dilo tota meleko ao beauty o boile ntle le dikgang o tsamaile yang mosadi wa rasa wa itse batho ba ba balabalang ba ba buang bobe jaaka wenana ba lapisa beautyland mpolelele monna o tsamaile jang basadi reetsa this pen is tantalizing dramatically in the name of you and me. You are my oxygen container. You run in my min, min, arin, blagata. Like you run a marathon. You are the prime minister of my heart. I love you until ocean dries. Arin, basadi mongwe wa nrata ah, ah, ah, lorato nja monna ke tloga ke bitsa bankia gore a tla tla ijele dinonyanyana tse tsa gago tse emitse ao boyboy go rileng papa ausimere mama ke mang eng hela mosebaningele wa tekayo wa reng he batho jboy wa reng ka re mama ke mang ga ke re mongwe le mongwe na le mama ke itse gore ke mang ke mang secret admire ke mang secret admire aa ke secret aa ja tota ga se rex wa re rex rex a ka se kwala mafoko a romantic jaana o ya the prime minister of my heart hey no yaanong ke mang hmm? mokgwa o one mama se ka batla se ka bona Okeyse. Ay. Ah. Hele la wena beauty. Go rileng ko lapeng. O kae mame? Brabi wa kae? O latlhagile ne? Mary, lekgwa la gago la la nrata. He. O dira ne Mary? wa itse ka lafsebi a re o batla mosadi yes mme ebile thibo ene o a la re mago ke mang aha ke sale ke boleletse barie go teng basadi gore o sebi o a nrata dijo tsa dijo tsa ditoro ela se dinako diragala gore sebi a go nyale ka speed le gone o se ka ba emela gore a go fraye man tsena beauty tsena mo dijong tsena mo dijong ke tselo eto mo ntlong ke bone gore ga ke fudugela fa ke jeng jang ke tlogelang o bona um dipati tse ga nna se tsame le tsone ke ka ba ke dikurufolotsa le tsone ke ka ba ke dikurufolotsa nkutlwa sentle ke ka ba ke dikurufolotsa wa sheba wa sheba shebane wa se hey tla kwano ke bua le wena hey hey la basadi ka re tla kwano basadi tla kwano tla kwano ke tlo gapela dilo oh thank you rex o specious wa itse ebile le motho o ka kgona go dima karate wena wena beauty a nkopula sentle le tsa meme ya dilo tseo mo mamelomo wa balabala wa itse rex wa balabala besides ra fuduga gore la fuduga rex ntlonyananyane ya gagwe o itse wena nkgonne wa go teng beauty ke a mo itse beauty e wa mmina ese sis go rona batho hela ba ipaakanya ba nna bantle la re ke bominais hela sorry mary sorry mma o rileng beauty o rileng hei o gapile seebe maikutlo ao ke a go bolelela ee ebile a re wa itse gore o mo rata hela ka setlhopha sa botswana eleven ene beauty a reng o rile wa ikakanya mhm. mme mo malatsing a re emetse se moteretere senata Order, order. Ruby, don't try to be funny. You're not allowed the prime minister of your heart oxygen hey? Eh? oceans beauty i know you are beauty Sho, Beauty, kana o ntshositse. Nna ka re o sepoko. Aha. Na ro ntlhokela maitse wa basadi. He, e le gore go ga lona dipoko di bona mosegare. wa pele nna gone go nkga mafura jang ke ikapetse mafreshe mma le ga le wena ke go apetse motogo ka ga ona mahuri go na le stokinyana sa nama ga le ga e gore o bata letlaenyana he little one a ko ntebelele basadi ke bua le wena ntshimolole ko tlhogong o nkise ko tlase basadi ke na le fikarago ja motogo nna he mma motogo wa gago o ntsha dimpa namanyana a gago o thethang ka one a kgomo eo e bolaisa mangwotlhe a ke type ya dinama tsa dikgomo Eish, a ko ithute dilo tse o thang manna wa ntshosa golo fa ke mo treatment e he ke mo treatment o tla mpona ga ke tswa fona e be ke re letlalo hehe ke tsatse bobete e tlebele re lekelekelekele nna beitse lekele ga ke tsosedui ka o tajang yana ke nwa two liters ya metsi o a phalatsa o a balabala wa itse basadi o rasa mo o rasang ja mpe ke re tefo mma ke fitlhole o e tlhatswe ae one ke mosadi tlhatswe basadi o ka mošwa mmabontle o na le leina mmabontle oo miss universe eh? malebopo he ke gore ke gaitsa batho botlhe mo lefatsheng ka moka ka bophara eh? ga ke itse gore laong kapa ka size mogare he o tsamaya ba kae mosese nnana yana um o hedile go setse go tsenya mogatagela o gogobang le mekgabisanyana good girl wa twa re maratsing ga o tsela ka metsi wa tlhapa o nice nice wa tlhapa tsimala go e tang masetsela tsimala kana a utlwe a utlwe ngwana wa lauko koronele e mo lebagane la go ka iwa kae ka fakae kana bedi o montle ngwana o la ga magwe Ah, e ngwana o le o montle straight oula udi ah. le bua ka ga mang o montle le bua ka ene mma lebopo bete banke nna tlile go mpolela gore kgarebe ya rona e tseneletseng baboletse gore o sega mosego se o a gatang ka one kwa aforika borwa ee eh, eh, ke ne ke sa itse sepe ka mosese ee o segwa teng o le nne mma bonte wa lona ka moso maitseboa a tota o segile sengwe se se botlhale nna ee a ke ro fela ga beauty ke sego ntlae ke seo e ile wa itse oh, o ile kae re tsamaya ka kolo ya sa e benadi wa re nne gantsi re ngwana ga nkgonne ke mmalebopo o tsoga a gata go gatoga dibithosi ba tsoga ba mmone botshelo wa ka bonkgarekse mana he o tlo go nkitse sentle ke ne nka o ina o tlo go itse sentle rex gompieko gore ga go te mmae roba go tewa jang nonsense leswe bona ditsitsiri dinta ding swae ditshwang nna tenant ya gago ke safara bogate nonsense rex wa itse gore ke tswa ko mabontle ke lositse because of you wa itse nonsense jaanong o ntheetse rex o ntheetse sentle wa nkutlwa eh. ga nkaba kaba rex ga nkebe ka go tsenela ko lapeng pele ga gago eh. ga eno ke kolagatsonageng wa nkutlwa eh. mhm. se se leng ya ntlo e yana wa itse mhm. ya nna gape mhm. e tshwanetse ebe e na thata thata wa e belela ya na tota ga ke e belele ya na ke a e bona ee. tshwanetse dilo tsa nyana di senyegile tota nna re wa di belela di senyegile ka ee, a bona ka di bona di makgasanyana mm. ee tota tota jaanong dotlele ke long kapo high cost o e bona ya ngwena tota ga se lo- le low cost ga se low cost aha ga e ga e ka kala la nile lo low cost ehe e ke nnang e kana leswe gape tota. aha gape e ranyegile ga ga ya tshwanela botshelo ba bangwe jaanong rex go gabedi huh? o mpolelela gore a o ntuelela gore o bo o tsentse botshelo jwa me mo diphateng o o mpele mo makgaseng a tshwana le ya o lone letsekwa ni lele slender jele eh. a tla nna pregnant baba di jwanne ke seba go motladimola ka mpa makganteng ne ke seba dikgola ke batle teronko monna nkutlwa ke batla madi a rente nna nkutlwa ka di jwanne ke seba go motladimola eh. wa nkutlwa ka re ne ke seba go motladimola o gaganetse ne monna ke motho o mašetla kana nna ke motho o mašetla ke a putla ke ra tshikana monna e tla ke gabe ne ke ra ke gabe ke bone gore ga le bore ga le ntse e tsia ke mashetle beauty pregnant e wa re monna ka re pregnant o sa ntse o gakgamala ne monna bona bona ke a dumela beauty pregnant ene o mokorile nna rex nna rex ra motho o ratang go collecta rent ke mashetle ga ka mmine a sa tshwana le beauty wa ntshamekela nemo o mpona sentle ebile go dira se monna nna go tshameko le mo go nna puli mapula mawe ke a itse gore o ke chilgele ga ke go bitse letsatsi lotlhe kana goa ke batla go itseela gore le ikutlwa jang hela ka ngwana nkgonne hela letsatsi editswe maabane maitse mo Yo, yo, yo. Hai. Waitse, re lla le wena. Re lla le wena. Nene mma ba mo tseeditse okay good le ga le re tla toitoi re be re apara di-tights e tla be le yone kapadi ya rona le nna ee le one mo teng ee ke go rute ka ke go rute re tlabe re toitoi ee re tlabe re toitoi tiro ya me basadi ke go batla di-customara o se ka tla gompola ka di-machine tseo tsa go tse di sa berekeng ga mpana ke lefa ke kgotlhamanga ke tsena mo motseng thakathaka mary lekgoa lekgwa la gago leeta hitha poto mary o ka nyalwa ke motho o sa itse gore o tswa kae ga ke re ke ratana le ene kana ke rata ene ga ke rate kwa a tswang teng gongwe ga ke itse gongwe ke ke mogana tshwanetse e be le bo mogana wa re o dirileng beauty hei bathong dilwane tsa ga rex papa bathong ba modimo re dira banyane go te rex o tlo go pola ikgantsa ka nna ka dimpama we